ございますおはようございます今日はいつも仲良くさせてもらってる忍者めぐまるのめぐさんとじゃーん <laughs> その相方のまーさんも一緒ですよろしくよろしくお願いしますイエ <laughs> くぞー 字が映ってる黒猫 <laughs> これみんな見るねみんな見るねサンダーいけそういけるいけるる人いないんだねあ全然いない 暑いやだもう暑いすでに暑いやばみやばみはいレッツゴー

いやー、悲しみだぞ、すご気持ちいいねこの道は。 だいかがですかええー、これは何時今ですね今時です、い、了解ですありがとう Welcome. 当だ芦ノスカイライン、うん、これまっすぐそのままだいきなりうんすごいわは爽快気持ちいいねマジ 円うんで結構傾斜がついてるうん、うん、ねえ 左、うん、左うん、左か、左足の子、スカイラインで出てる。足の子、うん、で、足の子、スカイラインで。 これこれじゃない展望どこにどう行くどこにどう行くどこにどう行くどうなのかな 아니, 그, 네? 鳥居がある テープだって40キロで走ってるとなんか聞こえるらしいここから始まり聞こえる 何にもうんなんだえ終わりなんかねあ料金所ですここから始まりって終わるの早くない何にも一応も聞こえなかっただよはいいただきました apa? Oh, oh tu buat kuningan je lah. Jarang dia ah, ah. Ah, tu. Aku tak nak. Hmm. Aku tak nak. Aku tak nak. ならさよなら三角私たち企画なだろうバイバイ海老グッバイマイラーグッバイマイラーこの街に食べるグッバイマイラー歩いてみきましょう 私は左に左に今今流行りの逆転だったそれげ